Le temps passe, euh, c'est une chanson euh, du coup que je vais enregistrer bientôt puisque j'enregistre mon premier EP euh, dans les prochaines semaines là. Et c'est une chanson que j'ai écrite l'an dernier. elle a une histoire un peu rigolote, c'est que j'avais rendez-vous avec un pote, on voir une soirée scène ouverte dans le quartier latin ensemble. Et le pote n'est pas venu. Je connaissais personne là-bas, donc j'avais commandé un demi en attendant et puis il m'envoie un message en me disant que je pouvais pas venir. J'ai bu mon demi et puis euh, je suis redirigé vers chez moi. Et sur le chemin de, ce petit troquet, euh, il y avait tous les petits bars en fait. Euh, on ah, est par ici. Il y avait euh, tous les petits bars dans lesquels je passais mes soirées d'étudiant il y a 5-6 ans quoi. Et donc j'ai essayé de rappeler mes potes, ça m'a donné un espèce de vieux moment de nostalgie et j'ai essayé de rappeler mes potes de lycée et des premières années d'école quoi pour leur proposer de boire un coup euh, ce soir-là, quoi. Mais c'était un soir de semaine et euh, tous mes potes bossent maintenant, quoi, forcément. Un boss, il se réveille à 8h du matin pour, <laughs> pour aller au boulot. Et euh, du coup, aucun, aucun de mes potes n'était disponible. Et en regardant l'intérieur du troquet, j'ai eu l'idée de cette idée de chanson voilà, d'un mec qui repasse sur le chemin de son de, son, de sa jeunesse, des lieux qu'il a un peu. <coughs> des lieux qui l'ont marqué dans sa jeunesse et, et voilà, l'histoire de cette chanson, c'est le mec qui rentre dans ce bar là, donc euh, auquel, je, je pensais. Et puis euh, le bar n'a pas changé, mais euh, les gens à l'intérieur sont bah, des jeunes, quoi, des mecs de 18-20 ans. Et donc voilà, c'est une chanson un peu sur la nostalgie de, de, voilà, des, belles années étudiantes et, puis finalement du temps, qui, du temps qui file trop vite et dont on se, se rend pas vraiment compte, quoi. Mais c'est une chanson un peu particulière parce que elle est un peu différente du coup des autres chansons. Tiens, bah, c'est ce bar-là, euh, en l'occurrence, dont je, auquel je pensais. C'est une chanson un peu particulière par rapport aux autres chansons que j'ai écrites. Parce que celle-là, du coup, elle, se base sur des trucs assez personnels. Enfin, sur un sentiment que j'ai vraiment, euh, que vraiment ressenti ce soir-là, quoi, dans les rues de Paris. Et euh, contrairement voilà, à d'autres chansons que j'ai pu écrire, qui étaient peut-être plus. enfin, j'ai vraiment beaucoup de, beaucoup de, de différentes manières d'écrire des chansons, mais parfois c'est plus de l'écriture automatique, parfois c'est euh, j'imagine l'histoire d'un mec et puis je brode autour. Euh, euh, et, voilà, donc là c'est un peu plus mon histoire à moi, mes sentiments de ce soir-là, un petit peu romancé quoi. Donc voilà, c'est l'histoire de, Le temps passe. Et nous sommes devant le pantalon. Salut les gars, ça va Ça seul dans la nuit, dans les rues de ma ville, en recherche d'un monde que je sais révolue les années insouciantes d'une jeunesse heureuse ont laissé place au songe de l'enfant fatigué. Un bar à la c'est l'avant qui revient j'y rentre, pas très fier. Je me glisse dans un coin, plus personne dedans. De ces souvenirs passés, des visages seulement, juvéniles et sensés. Le temps passe, oui. Le temps passe. Le temps passe, oui. Le temps passe sans trembler. Le temps souffle. Juste un verre, j'en vais. Une fille me regarde, combien d'années de moins elle est belle, j'ai peur. Qu'elle voit mes yeux orphelins, va-t-elle fuir mon vide Va-t-elle rire de mon rien Va-t-elle oser poser sa chaleur dans ma main Elle s'approche et je sais que mes liens sont rongés, qui me tiennent de demain, qui me tiennent au passé, qu'elle est belle comme je crains, ses paroles bienveillantes et les Le temps passe, oui. Le temps passe sans trembler. Le temps s'ouvre. on me. Eh.